Mexico open heaven. No necesitas cielo abierto. You are an open heaven. Tú eres cielo abierto. You have International Airport for angels running right through your belly. Tú tienes el aeropuerto internacional de Monterrey lleno de ángeles dentro de tu panza. You can walk right through the plaza, lose a million angels right out of your belly. Puedes estar caminando por una plaza y hay miles de ángeles saliendo de tu pancita. You are a carrier of open heaven. Amen. Eres un portador del cielo abierto. Amén. You say, what, what are you saying? I've got, I've got angels inside of me? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tengo ángeles adentro? You used to have demons in there. Pues antes tenías demonios. You got the whole kingdom in there. Tienes todo el reino ahí adentro. You've got four-headed critters with eyeballs in their armpits. Tienes criaturas cubiertas de ojos y tienen ojos hasta abajo de, las, de los brazos. You got a whole furniture section in there. Elders on their thrones with crowns. Y hasta tienes todo un departamento de mueblería con los ancianos con You're las coronas. bigger on the inside than you are the outside. Eres eres más grande por dentro que por fuera. Hallelujah. Aleluya. So much glory on you. Mucha gloria en ti. Oh, but it's not that easy, brother. No, pero no es tan fácil, hermano. There's a lot of breaking that has to happen in my life. Es que hay mucho quebrantamiento que todavía necesito en mi vida. Holiness comes after a long process. Santidad viene después de un largo proceso. Sanctification is a Santificación es un proceso. is not a process. Santificación no es un proceso. is a person. Santificación es una persona. Where do you get that theology? ¿De dónde sacado esa teología? The Bible. De la Biblia. 1 Corinthians 1, he has become our sanctification. Primera de Corintios 1, él se ha hecho nuestra santificación. So let me get this right. You're saying that I'm holy. A ver, déjame ver si estoy lo correcto. Usted está diciendo que soy santo. You're saying that I have the fullness of God. Está diciendo que yo tengo la plenitud de Dios. And you're saying that I have heaven in my belly. Y me está diciendo que el cielo está en mi pancita. Let me help you out with something. Déjame ayudarte con algo. You are much bigger than heaven. Tú eres más grande que el cielo. Mucho más grande. Do you think heaven is a big palace where Jesus lives? ¿Tú crees que el cielo es un gran palacio donde vive Jesús? Paul says heaven is in Christ. Pablo dijo que el cielo está en Cristo. Los cielos no lo pueden contener. Porque él ya ocupa todo el espacio. Gloria. Creemos que Dios está aquí. Y que él hizo el cielo y la tierra allá. But there is no over there. Pero no hay un allá. He takes up all the space. Él toma todo el espacio. David said, "If I go to the depths of hell, there you are." He takes up all the space. David dijo, si voy al abismo del infierno, ahí vas a estar, porque él toma todo el espacio. So when he made creation, where did he put it? Entonces, cuando él hizo la creación, ¿dónde la puso? There is no over there. No hay un allá, un acá. So he just <laughs> made a little spot within himself. Entonces nada más le hizo. Whip y la puso ahí adentro en un Y ahorita ahí es donde tú estás. en el cielo, en Cristo, y tienes a Cristo en ti, heaven in you. el cielo en ti. Pues no parece. Did you CNN Hoy vio CNN las noticias. There's trouble in the world problemas allá afuera en el mundo. No se siente como si estoy en el cielo en la tierra. Es un proceso. Es mucho trabajo duro. Es mucho quebrantamiento. Necesitamos a veces tiempos de desierto. Que sea seco. Seco, seco. Porque entre más doloroso sea, más santo. entre más depresivo sea, más santo. Más santo será. No hay desiertos de este lado del río del Jordán. You have passed through the death of Christ in his baptism and now you are on the other side. Tú has pasado a través de la muerte de Cristo y su bautismo y ahora estás donde él está right here on Monterrey. Aquí mismo en Monterrey. You are in a land flowing with milk and honey. Tú eres la tierra que donde fluye leche y miel. Jesus Christ is the land flowing with milk and honey. Cristo Jesús es la tierra donde fluye leche y miel. The question is what is your perspective? La cuestión es cuál es tu perspectiva. Do you have eyes to see it? ¿Tienes ojos para verlo? Do you see problems or do you see redemption? ¿Ves problemas o ves redención? Do you see difficulties? ¿Ves dificultades? Or do you see opportunities? ¿O ves oportunidades? Two different perspectives. Dos amen? perspectivas diferentes, amén. Jesus said, if your vision is double Jesús dijo, si ustedes son de doble ánimo o tienen visión doble, estarán llenos de oscuridad. Pero si solo tienen una visión, su cuerpo estará lleno de luz. ¿En qué te estás enfocando? A veces ves a Jesús unos días y al diablo otros días. Sometimes you see the answers, other you see the problems. Algunas veces ves las respuestas, otros días ves los problemas. Hay personas que están buscando problemas todo el tiempo. Ven diablos atrás de todos los árboles. Yo ya no tengo tiempo para buscar demonios. Porque Jesús toma todo el espacio. Lo único que veo es Jesús detrás de todos los árboles. Ya ni siquiera veo demonios. Solo veo Jesús en los cielos. Because whatever the devil throws porque en el momento en que el diablo quiera cruzar eso, Dios lo va a utilizar al final para mi bien. Es una situación de ganar ganar todo el tiempo. Dios no está ahí en el cielo este haciendo luchitas con el diablo todo el tiempo. No, el diablo está ha estado yendo al gimnasio. Vamos a orar por ti, Jesús. Estoy viendo sus caras. Hay tanta gloria en ustedes. Me embriago nada más de verlos. Veo a Jesús que me está viendo en forma mexicana. Estoy hablando de una perspectiva diferente aquí. No estoy diciendo que el diablo no existe. Estoy diciendo que no existe en mi dimensión. Yo estoy en el cielo en la tierra. Tú estás en el cielo en 3. You are citizens of heaven, Philippians 3. Ustedes son ciudadanos del de cielo, Filipenses 3. You are seated in heaven, Ephesians 2. Están sentados en el cielo, Efesios 2. If you are citizens of heaven, why do you spend so much time in Monterrey? Si son ciudadanos del cielo, ¿por qué pasan tanto tiempo en Monterrey? I am not saying that there is no process of growth in our Christian life. No estoy diciendo que no hay proceso de crecimiento en nuestra vida cristiana. In saying that you're holy, Estoy diciendo que eres santo. Cuando digo que la batalla ya se terminó. Cuando digo que el diablo ha sido derrotado. Cuando digo que ya están en los lugares celestiales. Cuando digo que tienen la plenitud de Dios. No estoy diciendo ya eso es. So you're never going to experience anything more than what you have right now. This is all there is. Y nunca van a experimentar nada más de lo que ya tienen ahorita. Esto ya es todo. And you're thinking, well, if I have the fullness, this sure seems boring. Y te pones a pensar, bueno, si tengo la plenitud, pues esto me parece muy aburrido. No, listen. If you're bored, Escucha, si estás aburrido, it's just because you're still sniffing the cork of what you already have inside your belly. es porque tú todavía estás oliendo el corcho de lo que ya tienes en tu pancita. See, I'm not saying that we don't grow. No estoy diciendo que nunca crecemos. But what we're growing in is an awakening to something that's already within us. Pero en lo que estamos creciendo es en el despertar que ya está dentro de nosotros. An awakening to the truth of who you already are in him un despertar a la verdad de quién ustedes ya son en él. See, this is the religious formula for Christian growth. Mira, esta es la fórmula religiosa para el crecimiento cristiano. I'm sure you have this analogy here in Mexico. Estoy seguro que ustedes tienen esta analogía aquí en México. They tell you that you are an onion. Te dicen que eres como una cebolla. You're an onion. Eres una cebolla. And your whole life is peeling back layers of sin. Toda tu vida es estar quitando las capas de pecado. Estar pelando las, las, maldiciones, los problemas, las semillas. El pecado, déjame decirte, vamos a poner algo sobre la mesa. Tú no eres una cebolla. No, en serio, está científicamente comprobado. Tú no eres una cebolla. And as a matter of fact, de hecho, the entire onion was rotten. Toda la, cebolla estaba podrida. Tuvieron que sacarla de todo el grupo de las cebollas. Él tomó ese viejo tú y absolutamente lo destruyó dentro de su cuerpo quebrantado. no estoy diciendo que no haya tal cosa como crecimiento. Pero crecimiento no es estar quitándote las capas de pecado, problemas, pecado, problemas. Maldición de generación y esto y lo otro. Eso no es. El crecimiento cristiano no es el Espíritu Santo haciéndote una inspección toda la vida de pecado. El trabajo del Espíritu Santo no es estar inspeccionándote toda la vida a ver si tienes pecado, sino apuntarte a Jesús. Entonces ahora el proceso de crecimiento es como esto not peeling an onion. No estar pelando la cebolla. Now it looks like opening your Christmas presents. Ahora parece que estás abriendo tus regalos de Navidad. There's a lot of glory in there. Hay mucha gloria aquí. Whoa, God's in there. Ay, Dios está aquí. It's bigger than I thought. Es más grande de lo que pensé. ¡Ah! is now the process of growth. Así es ahora el proceso de crecimiento. Every day you are waking up to the fullness it's already been given to Todos you. Todos los días te despiertas a la plenitud que ya te ha sido dada. Waking to the truth that you've already arrived. Despiertas a la verdad de que ya llegaste. The, the message of the Christian is not a promise of a happy future. El verdadero mensaje del cristiano no es una promesa de un futuro feliz. It's the scandalous message that you've already arrived. Es el mensaje escandaloso de que ya llegaste. Thanks to Jesus. Gracias a Jesús. So we don't have to preach distance and future and delay. Entonces no tenemos que predicar distancia, el futuro, el retardo. There are a lot of people they preach a gospel of distance. Hay mucha gente que predica un evangelio de distancia. Un evangelio de retardo, de retraso. Un evangelio de negocios inconclusos. Sí, constantemente nos estamos despertando a la esperanza de nuestro futuro. Pero ya tenemos todo en nuestra posesión ahora. así que no estamos aquí y nuestras intercesiones entonces no estamos aquí abajo con nuestras pequeñas oraciones, intercesión, tratando de hacer un hueco en el cielo. No, vamos a orar más, vamos a perforar el cielo. Oh, si tuvimos suficiente fe. ¿Crees conmigo, hermana? Vamos a creer juntos, vamos a creer juntos. creo. Creo, ah, creo, creo. Eso no es fe. Ese es fuerza de voluntad. Fe no tiene nada que ver con fuerza de voluntad. Pablo dice que fe es reposo. Confianza. Ya está hecho. You can relax. Te puedes relajar. You can take a day off. Puedes tomarte un día libre. It's gonna be okay. Va a estar bien la cosa. Put your hand on your neighbor, say it's gonna be okay. Pon tu mano sobre tu vecino y dile, va a estar bien say, la cosa. he's got the whole wide world in his hands. Mira, él tiene todo el mundo en su mano. It's gonna be all right. Va a estar bien. See, we're trying to generate faith. Estamos tratando de generar fe. Trying to make faith happen tratando que la fe suceda. Si tengo suficiente fe, entonces veré milagros. Si tengo suficiente fe, entonces dejaré de pecar. Si tengo suficiente fe, entonces podré llevar mi ciudad al Señor. Gracias a Dios que no somos salvos por fe. What ¿Por qué somos salvos? Grace. Por gracia. Grace. Gracia. It's a free gift. Es un don gratuito, un regalo. Faith is simply the lens by which we see the grace that has already saved us. Fe simplemente son los lentes a través de los cuales vemos la, la gracia que ya nos salvó. If it was up to us, we'd be in a lot of trouble. Si fuera por nosotros, ya estaríamos en bastantes problemas. Because you don't just need faith to save you, you need perfect faith. Porque no necesitas nada más fe para ser salvo, necesitas fe Jesus, perfecta. He said if you have the tiny tiniest little mustard seed of faith, you could move a mountain. Jesús dijo, si tuvieran tantita fe como de la semilla de una mostaza, pueden mover la montaña. Now we've led a lot of people to the Lord over the years. Hemos llevado mucha gente al Señor a lo largo de los años. Just in India, we've seen like 200,000 decisions for Christ in India. Tan solo en India vimos 200,000 decisiones por Cristo. I'm like the Reinhardt Bunky of India some days I feel. A veces siento que soy como Bunky, Just a el joke. predicador. No es cierto, estoy jugando. Pero nunca he visto a ninguno de estas personas mover una montaña. Las montañas que yo veo aquí en Monterrey están en el mismo lugar que la última vez que las vi. Jesús dijo, si tuvieran tan solo un poquitito de fe como una semilla de mostaza, las pueden mover. Para, que puedas tener mejor vista desde tu patio en tu casa. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de exprimirnos tantita fe. si puedes exprimir una pequeña semilla de mostaza. Una pequeña semilla de mostaza de fe. ¿Qué es lo que Jesús de hecho sí está diciendo aquí? No está diciendo esfuérzate más duro. What he's saying is you boys have no faith. Lo que les está diciendo es ustedes chavos no tienen nada de fe. Therefore you need my faith. Por tanto ustedes necesitan mi fe. We're not even saved by our own faith. Ni siquiera somos salvos por nuestra propia fe. We'd be in a lot of trouble if we were. Porque estaríamos en bastantes problemas si así fuera. You are saved by the fact of what he believes about you. Tú eres salvo por un hecho de lo que él cree acerca de ti. He believes that he single-handedly fully accomplished everything he set out to do to remake you into the person that you are. Él cree que él ya completamente ha logrado lo que él pensó que iba a ser para que tú fueras la persona que él cree que, que, que debe ser. That he concisively que concesivamente, conclusively, inclusivamente, absolutely, absolutamente, has done everything from start to finish for your salvation. Ha hecho todo de principio a fin para tu salvación. He did not just set you on the right course and then leave it up to you. Él no nada más te puso en el camino correcto y te lo dejó a ti. He is the Alpha and the Omega. Él es el Alfa y el Omega. He is the beginning and the end. El principio, el fin. He is the author and the finisher of your faith. El autor, el autor y consumador de tu fe. You did not nothing to earn your salvation. Tú no hiciste nada para ganarte tu salvación. You can do nothing to lose your salvation. Entonces no puedes hacer nada para perder tu salvación. You are not on a sliding scale of spirituality. No estás en una escala deslizándote a la espiritualidad. As he is, so are you Porque in this world. Él es, ustedes son en este mundo. You look just like him. Ustedes son igualitos a él. Turn to your neighbor, say you Voltea look just like him. con tu vecino y dile, tú estás igualito a él. And it's not your fault. Y no es tu culpa. I don't feel like it. Pues no lo siento. Since when did that matter? ¿Y desde cuándo importa eso? We live by the truth. Vivimos por la verdad. The truth is you look just like your daddy. Y la verdad es que tú estás igualito a tu papi. Dogs produce dogs. Perros producen perros. Cats produce cats. Gatos producen gatos. What does God produce? ¿Y qué produce Dios? In the coming days, en los próximos días, it is going to be increasingly more difficult for you to hide from your divinity. Va a ser aumentada la dificultad de que tú te escondas de tu divinidad. Made in his very image. Hecho a su misma imagen. See, the issue is not that there's anything wrong with you. Mira, el asunto no es que hay algo mal contigo. The issue is we have forgotten the rock from which we were cut. El asunto es que hemos olvidado la roca de la que fuimos cortados. We've been in an identity crisis. Hemos estado en una crisis de identidad. And we associate ourselves with our grandpa, fallen Adam. Y nos asociamos a nosotros mismos con nuestro abuelo que cayó, que es Adán. But Adam Pero Adán, is not your authentic blueprint. no es tu plano auténtico. See, Adam depends on somebody else to find his blueprint. Adán depende de alguien más para él encontrar su propio plano. Your true and authentic origin is Jesus Christ. Tu origen verdadero y auténtico es Cristo Jesús. Boys and girls, you go way back further than you think you do. Chavos y chavas, ustedes van mucho más lejos de lo que ustedes piensan. Ustedes fueron asociados con Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Tienes alguna idea de lo grande y lo viejo que eres? Before you ever fell in Adam, antes de que cayeras en Adán, you had already been found in Jesus Christ. Tú ya habías sido encontrado en Cristo Jesús. That's a pretty big drink right there. Ahí es un trago bastante grande. That's an eternal drink. Ese es un trago eterno. See, you came from the wine. Mira, tú provienes del vino. And you are in the wine. Y estás en el vino. The wine is in you. Y el vino está en ti. And you're going to a much better vintage of wine. Y todavía vas a otro lugar todavía mejor de vino. He saves the best for last. Porque él guarda lo mejor para el último. Glory. Gloria. You have been dropped into a big eternal barrel. Fuiste echado a un gran barril eterno. I promise you, you are not going to find the bottom. Te prometo nunca vas a encontrar el fondo. Y no hay necesidad que tenga una tapa. Para ser honesto, yo ni siquiera he encontrado los lados del barril todavía. Porque esta cosa es mucho más grande que ustedes, chavos y chavas. Mi amigo, ya te puedes retirar de tus pequeños esfuerzos cristianos. is no way you're gonna climb yourself into no hay manera que tú pudieras lograr llegar a estas there is no way you're climb yourself up into that circle of the Trinity. No hay manera que tú puedas tratar de escalar a ese círculo de la deidad. It is not dependent on you. Porque no depende de ti. Déjame decirte esto. Y luego vamos a cambiar los, los cambios del auto. No sé qué estamos haciendo. Te voy a ser honesto. De hecho, no estoy en mis notas del sermón en este punto. I think one of the most beautiful things about this gospel. Creo que una de las cosas más hermosas de este evangelio is that you don't have your own personal relationship with God. Es que tú no tienes tu propia relación personal con Dios. What pastor? What are you talking about? ¿Qué pastor? ¿De qué está hablando? I'm not a pastor. No soy pastor. I don't have a yes, I have my own personal Jesus. Que yo no tengo, sí, yo tengo mi Jesús personal. You do not have your own personal relationship with God. Tú no tienes tu propia relación personal that con Dios. Would not be good news. Eso no sería buenas noticias. Because that relationship would be based on your performance. Porque esa relación estaría basada en tu actuación. Oh, I read my Bible today. God's moderately pleased with me. Hoy leí la Biblia, Dios está moderadamente complacido conmigo. Well, oh, I haven't led anyone to the Lord for a while. He's moderately displeased with me. Ay, no he llevado a nadie al Señor en un tiempo, está moderadamente enojado conmigo. How many of you guys are sick and tired of that roller coaster up and down mood-based relationship with God? ¿Cuántos de ustedes están ya cansados y enfermos de esa, de esa relación de emociones de arriba, abajo, arriba, abajo con Dios. Sí, tienes una relación. Pero esto no es una relación inmediata. Tú no tienes tu propia relación con Dios. Tú fuiste encajado en injertado con Jesús en esta relación. And you best believe that is much. Say it again. no, you say it again and I say it again. you do <laughs> not have your own relationship with God. Tú no tienes tu propia relación con Dios. You have been grafted into Jesus' relationship with the Father. Ha sido injertado en la relación que Jesús tiene con el Padre. And this is much better news. Y esa es mucho mejor noticias. It is no longer based on human performance. Porque ya no se trata de la actuación humana. It is based absolutely on the perfect performance of the Son of God. Está basada absolutamente en la actuación perfecta del Hijo de Dios. Jesus said, "Father." Jesús dijo, "Padre." John 17. Juan 17. Esa misma gloria Que tú y yo experimentamos en el mismo principio juntos. Ahora vamos a darla a ellos. Infinite infinita, eternal, eterna, outside of time and space, fuera de tiempo y espacio, uncreated glory, uncreated light, gloria no creada, gloria luz no creada. This is what has been deposited into you. Esto es lo que ha sido depositado dentro de ti. There are no deserts on this side of the Jordan River, boys and girls. No hay desiertos de este lado del río Jordán, chicos y chicas. Isaiah 35. Isaías 35. This is what it says. Isaiah is looking into the new covenant. Isaías está viendo el nuevo pacto. And he sees y él ve what you are in right now. Donde tú estás en este momento. A day when there's no more dry times. Un día en donde ya no hay tiempos secos. A day when there's no more lack. Un día en donde ya no falta nada. No more brokenness. Donde ya no hay quebrantamiento. Amen. Amen. He says wilderness and desert will sing joyously. Él dice, el desierto van va a cantar regocijándose. The badlands will celebrate and flower. Cele los, la, todo celebrará y florecerá. He says, energize the limp hands. Dice, energiza las manos que estaban, que estaban mancas. Y dale fuerza a las, a las, a las rodillas que estaban débiles. Tell Dígale al temeroso, toma ánimo que Dios está aquí. He says the blind eyes will be opened. Dice que los ojos ciegos serán abiertos. Deaf ears unstopped. Los oídos sordos ya no van a, van a poder escuchar. Women will leap like a deer. Y los que no podían caminar van a saltar como un venado. The voiceless will break into song. The dry places. The voiceless will ah. break into song. Los que no tenían voz van a comenzar a cantar. oh. oh, oh There will be a highway there. Habrá una carretera ahí. A holy road. Un camino santo. You do not have a little tiny sliver of an open heavens. No tienes nada más un pequeño caminito de cielo abierto. You have a 15 million lane interstate highway of holiness running right through your belly. Tienes una carretera de 15 mil carriles aquí adentro saliendo de tu pancita. Your heavens are only open as wide as God is wide. Tus cielos están abiertos tanto como la amplitud de Dios. Because God is the one who was opened. porque Dios fue el que fue abierto. El velo de su carne fue rasgado y todo el cielo se abrió. Hay bastante gloria, amén. Dice que no hay leones en este camino, que no hay animales salvajes peligrosos. forgot about warfare. Ah, se me olvidó la, lucha espiritual. Porque ahora solo es la... No aplica, pero ahora todo es gozo. La feria del gozo, el diablo tal vez exista, but not in my realm pero no en mi dimensión. Ya no tengo tiempo de ver qué es lo que está haciendo el diablo. ¿Para qué perder el tiempo? Mi visión es una. Todo lo que veo es Jesús, Jesús, Jesús. Amén. It says no one rude or rebellious is permitted on this road. Dice nadie re, nadie rebelde permanecerá en este camino. It is for God's people exclusively. Porque es exclusivamente para el pueblo de Dios. Impossible to Im get lost on this road. Es imposible perderte en este camino. It says this part speaks to me. It says not Y esto es lo que a mí me toca. Ni siquiera los necios se pueden perder en este camino. <laughs> Gloria. Shaka bonky. Let me let me let me let me sum up with Okay, déjame hacer algo. Tenemos una idea de que estamos aquí abajo. Y estamos tratando de abrir el cielo y si oramos un poquito más, si ayunamos un poquito más hambriento, trabajamos un poquito más duro, y sacamos el aceite, pump y dejamos las calderas prendiendo y sacando el, aceite. entonces un día, un día, hermano, un día avivamiento vendrá and the earth will be covered with the glory as the waters cover the sea. Y la tierra será llena de la gloria como las aguas cubren la mar. But you know the Bible doesn't say that. Pero sabes que la Biblia no dice eso. The Bible does not say that one day the earth will be covered with the glory as the waters cover the sea. La Biblia no dice que un día la tierra será cubierta como de gloria como las aguas cubren la mar. This is what the Bible says. La Biblia dice esto. It says one day. Dice un día the knowledge el conocimiento. One day the awareness of the glory. Un día la conciencia de la gloria. One day the God consciousness of the glory. Un día la conciencia de Dios de la gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Pero Isaías dice, aquí mismo, aquí y ahora, el cielo y la tierra están llenos, plenos de mi gloria. That means you go into the taqueria full of the glory. Eso significa que entras a la taquería lleno you go de la into the grocery store full of the glory. Vas al súper y lleno de la gloria. Your backslidden husband's office cubicle at work full of the glory. El cubículo que está hasta mero atrás donde trabajas lleno de la gloria. Toda la tierra está llena de la gloria. El reino de los cielos está aquí a la mano, cerca. Tú estás lleno si estás ahí. ¿Tenemos ojos para verlo? ¿Qué significa tener ojos para verlo? Dile a alguien que escriba el libro Cómo tener el conocimiento de la gloria. No, es simple. el conocimiento de la gloria es no es sencillo, el conocimiento de la gloria es. Or la Words, en otras palabras, el evangelio. Heaven is right here at hand. El cielo está aquí a la mano. Dios y el hombre han sido inmersos juntos permanentemente. No separación. No hay separación. Pon tu mano sobre la cabeza de alguien esta noche. tilt their little drunken head back for a second. Hazles para atrás su pequeña cabecita borracha por un segundo. We're going to release some impartation tonight. Vamos a soltar una impartición esta noche. My friend, we are going to flip the switch. Amigos, vamos a, da, a cambiar el switch. Some of you are going to realize you've been thinking the wrong way and it's been messing up your life for a really long time. You've been banging your head against the wall trying to reaccomplish what Jesus has done. My friend, we are going to flip that switch tonight. You are going to get so hammered drunk, you'll be waking up in the morning putting your lipstick on your eyebrows. en las cejas. Tú no estás aquí abajo y el cielo allá arriba. Tú estás arriba de la cadena alimenticia. Has estado tratando de escalar una escalera. top of the pero tú estás hasta arriba de la escalera. You are in heaven releasing downward to the earth around you everywhere you go. Tú estás en el cielo soltando las cosas hacia la tierra donde quiera que when you start to get hold of this revelation, y todavía no te agarras esta revelación. you cannot go back to the slavery of the law. No puedes volver a la esclavitud de la ley. You cannot go back to the dry prepackaged formulas of religion. No puedes volver a las fórmulas preempacadas de la religión que están secas. Whom the sun sets free is free indeed free. Porque el que es hecho libre ciertamente es libre. This thing is wild. It gets hold of you. It's wild. Esta cosa es loca. Si tú la agarras es más loco. Like todavía. wild bull. Como un toro loco. Toro loco. wild. Salvaje. Isaiah is in heaven. Isaías está en el cielo. He's having an amazing encounter. Está teniendo un encuentro maravilloso. And then all of a sudden he says, "Whoa." Y de repente dice, ay de mí, porque soy hombre de labios sucios, viviendo entre los impíos. Y pensamos a Isaías, qué humilde de decir eso. Pero es que simplemente Isaías estaba teniendo un momento bastante idiota. Entonces un ángel baja donde está Isaías y tiene unas pinzas con un carbón encendido y lo pone en sus labios. Y pensamos que estaba purgando a Isaías de sus pecados. Pero puedo ofrecer una escritura diferente. dice Isaías. Why don't you let me purge that negative confession from your mouth? qué no me dejas purgar esa confesión negativa de tu boca, la que acabas de hacer? Let me give you a different perspective, Isaiah. Déjame darte una perspectiva diferente, Isaías. Can't you see it? ¿La puedes ver? The whole flipping world is full of his glory. Todo el bendito mundo está lleno de su gloria. Let me get the ministry team up here really quickly. Voy a hacer que el equipo de ministros venga aquí. Rápidamente y también los ministros SI vengan para acá. I want you to put your drunken hand on somebody's head if you're sitting there today. Quiero que pongas tu mano ebria sobre la cabeza de alguien We en are about momento. to flip this switch, boys and girls. Estamos a punto de cambiar el switch, chicos y chicas. Now let me tell you for starters, impartation, we're not giving you something you don't already have. Déjame decirles para para principiantes, impartición, no vamos a darte algo que no ya que no You've got the ya. fullness, you've got the fullness, I've got the fullness. Tú tienes la plenitud, tú tienes la plenitud, yo tengo la plenitud. Impartation impartation is stirring something up that's already there. Impartición es revolver algo que ya Waking something ahí. up that's already dormant inside of you. Despertando algo que ya tienes dentro de ti. Everybody stand up this evening. Vamos a todos ponernos de pie esta noche. We are going to slap hands on everything that moves tonight. Vamos a darle una cachetada, vamos a Bodies are going to be piled up like cordwood. Noche. Vamos a amontonar los cuerpos. We're going to drop them, drag them, and stack them tonight. Vamos a, a echarles un no sé qué. is what we're going to do tonight esto es lo que vamos a hacer esta noche. crazy Esto parece un proyecto bastante difícil lo que vamos a hacer. Pero vamos a tener un, fuego de 3,000 personas que vamos a iniciar en este please momento. do not stop in the middle of it for personal prophecy or we'll be here to 4 a.m. Entonces, por favor, no te pares aquí en medio para profecía personal porque nos vamos a quedar aquí hasta las 4 de la mañana we're going to slap hands on you. Pero cuando comiences a pasar por aquí esta noche, vamos a vamos a poner nuestras and manos the fullness sobre ti. is in us the fullness is inside of you. Y la plenitud está en nosotros, la plenitud está dentro it's de ti. up. Entonces va a burbujear. Deep is going to call out to deep. Y el vacío, el abismo va a llamar Some al abismo. Some of you are going to get healed. y de repente vas a ser sano. We had dozens of people raising their hands last night, healings last night. Docenas de personas levantaron su mano anoche. Some of you guys, are going to walk right through, you get a brand new job. Walk right through, you get a new job. Hay una persona aquí que de hecho tuvo su... Better job. Su, este hueso lo tuvo nuevo a De repente por aquí y dicen, a ver, espérate, ¿por qué estaba deprimido? Ya no me acuerdo por qué estaba deprimido. Algunos nada más van a pasar y van a sentir que se electrocuta, que se no van a saber ni qué les está pasando. Pero déjenme asegurarles, amigos, algo está pasando. There is a blessing of brothers dwelling dwelling together in unity, a commanded blessing Hay bendición en los, en los hermanos habitando juntos, una bendición orden, que, que es ordenada, mandada. There's something of drinking together and feasting together and releasing this stuff together. Hay algo en beber juntos, estar en el banquete juntos, soltar esto juntos. We got 3,000 absolutely wild muchachos and muchachos in here. Tenemos 3,000 muchachos y muchachas absolutamente locos aquí. We are about to flip the switch, amen. Estamos a